哇塞，我现 <laughs> 在真的变上去了，对不对？哈喽，哈喽，哈喽，哈喽，哈喽，哈喽，哈喽，哈喽。最近你变得很冷漠。现在怎么样？顺畅吗？现在怎么样？卡不卡？ 不看了，我开始画了啊！兄弟，嗯，你可以先聊一会儿。大家好，我叫蔡照，我今天来给大家直播，的是什么呢？分享。分享了吗？嗯，分享完了。不是微博上的。哦，分享了。Hello，y 呢。 那你们叫什么呀？不是我家网有那么不好吗？你们天天说我，我非常不悦，我龙源不悦，你知道吗？啊，其实我们家网还可以，就就有点卡。 <laughs> 就是公益活动一定要参加。你没分享啊？你没分享？摁了吗？ 教他怎么看见的，对不对？嗨，baby 们。 你猜我最近在干什么？最近，你猜？咋看不见啊？出了小啾啾，看见了吗？从我眼镜里你能看见豆豆吗？能。 <laughs> 牙口不错吧？酸，就是我挺想你们的，你们想不想我？如果不想，请不要发出来。 得我快出狂啊！叫你帮个忙，你看见不卡了，我有没有很爽？ 你上微博聊吗？微博聊吗？嗯，你们能聊会儿天吗？嗯，那嗯，哎，回不去了。 脱环了我这个，嘴，我要化了，真的，嗯，化了。再等一会儿吧，十分的话。行，等会儿吧，十分的话。十分，十分，现在几分了？零六，我看。 现在我头发在自然跟你聊天，他说：“你看我梳的好不好？”低胸诱惑谁说的？咱们这个是要画画，是一个非常向上的节目，怎么回事？你们？音乐节给你们弄头发看怎么样？什么头发？ 音乐节谁去？举手，请告诉我，好不好？ 分了，还有两分钟，你不能再聊个十块钱我可喜欢他们了，我靠，这还有点酸，有点酸啊啊啊啊！咱们马上就要进入正题了，马上就要画了，你知道吗？好不好？好不好？ 今天咱们画个什么呢？今天画个救护车啊，救护车。等会儿啊，等等到十分的时候，我要说一段话，请你们铭记于心那段话。 画出生命线，呃， <laughs> 就是咱们这次的收益，就是都是呃，就是呢，芭莎明星就慈善业，就是捐给那些嗯需要用这些费用的人，就是这是一个慈善活动，所以请大家可以多出一份力啊！谢谢大家。我我准备画了啊，画个大救护车。 就是小时候，那种，基本上我是没坐过救护车。看不见你脸了，大哥。等会儿，等会儿，等会儿。我给你举着呢。 这怎么弄？怎么把那个调过去？怎么弄啊？啊？你不用弄，我你正面举就得了吗？不是不是不是，啊，是这样是吗？换了。你看屏幕 OK 是吧？嗯，可以。看得见你是吧？嗯。好，来吧。换什么？救护车嘛。 这是别人画的。通常的旧火车都是方方正正的， <laughs> 就不行。不，我画。 我来接花花，挺好玩的。咱那茬子还没来。 十号什么时候训练？下午。记着吗？十号下午。记着。My God！画出生命线。巴沙贫困救护项目，救护车项目。医院呢？ 旁边画个医院，你不能就画一个救护车呀？担架行吗？ 什么呀？医院吗？啊！ <laughs> 为什么我会像画个堡垒一样？就是那翅膀，就就是医院可以，就是飞起来去救人。我 <laughs> 自己都憋不下去。你换个颜色给它填一填。 不是这，你不觉得红红和黑配特别有特别有范儿吗？ 差好多了。 直视了，真有意我的天哪！早知道就就该涂色就好了。然后这样不是比较？这比较好玩。能看见吗？能看。嗯，你再涂点颜色上去，这真的是太那啥了。豆豆，你想说什么？豆豆，你想，你就在他面前直言不讳说出来吧，直言不讳说出来吧，好吧。你看看他们跟你说什么。 他们跟我说好看啊，肯定。 <laughs> 我不看，谁看？这啥呀？云。云淡风轻。这是啥呀？太阳。太阳是橘黄的。 你知道为什么我不让我朋友看我直播吗？嗯，因为他这样他们会嘲笑我的画画技，你知道吗？ <laughs> 你的粉丝们也会。 <laughs> 不，他们是爱我的。 <laughs> 你画两棵树吧。等会儿再再来一张，再来一张，就完事儿了，这张。不是，这是一整张，就是接起来的。啊啊啊啊！你你看过那个《清明上河图》没有？ 很长很长，我这就是把这一沓纸都画完，你知道吗？一沓纸，有点浪费纸。我他可以买两片纸。树一定要是棕色树干吗？不，可以是绿色树干，棕色叶。中毒了呀！你看看他们跟你说啥吧，好吗？不行，看啊！ <laughs> 看完我们没有没有勇气再画下去怎么办？ 嗯，嗯，他说：“看看镜头里是有你吗？”有，这是要了个命。这样画。 那怎么来啊？有有点有点干渴。那我去药里拿着自己播一会儿。行，哎，拿住了啊。哒哒哒哒哒哒，看一下，哎呀，哎。 嗯，还逗还逗了。他们说啥？他们违心的说特别好看。 <laughs> 其实我这是什么呢？我这是抽象画，你知道吗？就是抽象简笔画，你懂吗？就是，其实我自己都有点不堪入目，我自己画。但是为了咱们这公益活动，一定要坚持下去。 就是你们去努力，然后呢，也也会给那些就是需要救护车、需要救护车、需要救护车的人一丝温暖，所以赶紧画。所以大家一定要加油，然后呢，就是我继续我的奥斯卡之旅了。赶紧画。开始啊！奥斯卡，你是毕加索，我的天哪！ 锁是解不开了，你说，树，或者草地，草地要什么颜色呢？草地要黑色的。你不觉得不觉得黑色草地有艺术感吗？拿笔一样，这么拿？ 天空是什么颜色的呢？是绿色的。石头是什么颜色的呢？是深蓝色的。 <laughs> 人在上面吧，人是在天还是地下呀？地上，天上，人是什么颜色的？是红色的。这么看就好了。其实我这块有是有寓意的，你看，这么看是一幅画，但是。 这么看呢？啊，不是，这么看是一幅画，对吧？树，这么看就是一幅画。这块是在呼吁大家，以前的天是蓝色的。咦，谢谢。谢谢谢谢不好意思。谢谢，没什么事，谢谢。现在的天是阴阴沉的，咱们一定要保护大自然，这样。 咱们才有救护车坐。好，今天的话到此结束。再画一幅吧。再画下一幅。 <laughs> 再画一幅救护车的吧。你这不救护车长得太……好吧。画家是不需要不断努力去做画。咱们再下一幅。我们正正经经画一辆救护车。 <laughs> 喝那个，喝那个。 你你你拿着你，就你们。你你不不不不不，你你你播着我给你。哒哒哒哒哒哒哒。开始画了啊！怎么变成前置摄像头了？我不是说都变了，怎么变了？ 有一个那个图，对了吗？ 我给我给你念念他们留言板啊。嗯。 <laughs> 说你迷迷之菱形上线。就是说这个是菱形的。说你抽象灵魂画师，画抽象。说你白了。白了。嗯。说你抽象派灵魂画手。不。 <laughs> 我以为我以为你说我抽抽了呢。 <laughs> 说你瘦了。嗯。